aku teka orang pertama keluar adalah <laughs> Mio. Aku Omar Mio first. Omar dah, Omar dah. Omar dah. Apa? Oh, luar tu lah harapan aku pun. Sidik. Mio. Mio. Woi. Wow. Eh dia. Angkat, angkat. Woi, tolonglah. Ah, okey lah tu. Assalamualaikum. Apa khabar? Okey. Alright. So hari ni kami ada match game. Ah, siapa nama tu? Ah, Gen 14 lawan Gen 8 lah. 8 eh? Ke Gen 10? Gen 10, sorry. So, basically budak-budak matri lah. Alumni matri. Alumni. Alumni matri lawan. So, best sih lah, lawan dengan best, uh, best ke 10 lah. So, sekarang Isin kat 3 phone. Nak tunggu omak sampai. Lepas baru isi naik. Baru isi naik atas lah. Uh, so, hari ni video ni berkenaan kami punya reunion bola sepak. Sebab Isin tahu... Uh, sebab asalnya kami buat bola ni sukan bola ni sebab nak buat reunion sebab kalau selalunya kalau kita nak buat reunion saja orang susah nak orang susah nak commit so dengan kami adanya match bola ni barulah orang orang senang nak oh rumah rumah mesti orang orang senang sikit lah ni ya Okey okey sa aku depan ni news news news sa. Okey ha dah sampai dah. Jom kita pergi dulu. Selalu. Baru je. Mana rumah eh? tak tahu lah lepas dah eh. Kamera ni takut tak lepas. Tapi kita tengoklah jadi macam mana sekejap. Sebab takut management tak bagi tak bagi rekod. Dia ingat kita nak buat shooting, apa-apa-apa. Padahal kamera kecil je pun. Okay, eh, sebab tadi Yasin tak berani nak rekod. Sebab takut management ni tak ada orang. Okay, so Mak. Pilih harapan kita. So target berapa? Kita mesti menang. Mesti menang. Menang apa tu? Kita menang tak menang tak menang baju tak menang sasia skor <laughs> tak menang skor hello hello skor Okay, <laughs> okey Huk terkejut kita dah masuk kat sini. Dia suruh tunggu kat Pemimak. Aduh. Tiga apa? Tiga satu? Tak tahu lah tengok dalam ni Tak tengok dalam ni Berapa? UI tu satu berapa? Tiga satu. Eh, UI masuk kan? Ni ke? Kita tahu ni ke? Tak wanti ni lah tu? Nah dia. Lah. Hmm, Nyawa. Lagi tu kok. Saya kita apa? Apa jenis yang? Tren, tren, tren, tren. Okay, sekarang. Tengok belah sana. Jauh kot eh, daripada sini, padang. 4 minit. Eh. Hmm, dia dekat sana. Keluar ni. Dekat area City, City Mall kot lah. Dah, dekat dengan Hampun Hamil Badminton lah guys tu. Ada. Oh, oh. Weh, lama dia turun semua ke apa? Oh, tak gua gua dia. Pasal turun semua ni. <laughs> Sebab ada tak? Buat eh. Ah, ada kat Din. Ah, Acik Syafiq. Ah, ape? Oh, Apek. Apek. Aku ingat ni Suhaib Suhaib dia kata dia insyaAllah kita meluh, baru gerak Pukul 5 tadi dia kata baru gerak Tapi dia tak janji boleh main dengan dah sebab dia kata Coach-coach dia tak? Sebab dia main dengan ini Oh Suhaib main dengan ini Main ini so dia main tengok je lah So dia ganti Dewan lah sebab Dewan Kita ready Siapa yang kena Weh tak kami orang Oi! Oh. Hei, hey. <laughs> salah. Hei, baru nak baru nak tempik ni. Cek ah. Kau ni dia hang kau tak gemuk oi. Ya oi. Ya. Ah, hang kena hang kena tekan ah. Tomo. Tomo. Ini dengan dia tu. Mati dah eh? tu kan? Sudah tu. Ha. Ah, ha, naiklah. Cek. Oi, dia oi. Kamu ada. Kak. Oh. Dia mulut ni terlebih sihat lah. Ha, ha, dia dia terlebih sihat. Tu, turun dia surut. Ni dia dah dah. Jom, jom, jom. Dah terlebih selabu dia Mana dah? <laughs> Dekat tip tu nama ni. ni. Jika masa? Aman, aman dalam ni. Oh. Lah, oh. oh. Aku dah jangan api. Ha, jangan api. Oh. oh. Ni, kain ni perempuan. Kain. Okay bawa perempuan lah ha? ha? bawa perempuan lah dengan bawa perempuan Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Ush, dia macam misai tu Ya Allah Apa bang? Steady ya, Steady Mana kaki? Mana? Kaki okey? Kaki okey? Mana? Dah bang? Kaki ada okey? Dah okey kaki Jadi di pambang Ui Gila Jadi dah, dah, dah, tak nak tengok sama-sama eh. Ih, dah lah bulu. sama ha? besar eh. Eh, besar eh. Jambu gila. Pen <laughs> eh, ni besar. Dah, dulu kau Ha? Ni besar. Ni main dah belum besar. <laughs> Dia <laughs> eh. Itu baru puji. Ha, dulu baru puji. Yang, yang maintain dengan aku ya. Ha, UI maintain. Dia eh, macam. UI eh. lain. Lagi ikut ambil gambar, ada duduk sebelah ya. Aku ada duduk sebelah. Sebab aku tak oh, tahu. Kau pergi jauh pun tu. Aku dah duduk sini, pun duduk Ya. Oh, Allah. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Besar ah. Dia ni besar. Mau tak jumpa eh. <laughs> Eh, steady ya. Eh? Ah, steady. Ni Syafiq. Eh. Okey. Apa? Syafiq, Syafiq cool lah, apa? Eh cool lah, apa? KK cool. cool. Lupa lah. <laughs> Ah, dia mah. Saya saya sini. Saya sini. Saya alhamdulillah. Ini mikrofon ah? Mikrofon ah. Hello, hello, hello, hello. Oh, <laughs> Bah ramai. Oh, rancak ni. Dia dia. Pedro pun gitu. Ha? Ha, cuba cuba cuba dah. Lagi lagi. Hello, hello. Eh. Kita ni video ni. Kita ni video ni. Eh, dia ada profil lah. Hei. Abang video dah tengok kan? Esok-esok masuklah video nanti. Lo, lo, lo, siapa yang tak dulu itu kalau tak dengar jelas kan? Ha. Apa Ya, ya, ya, ya. Ambil ya. lah. Ambil lah. Ambil lah kali, Bodoh. Weh, bunyi. Oh, ya, okey. Salah, salah. Eh? Eh, satu, satu. Satu. Lepas, lepas, lepas. Lepas, lepas, lepas. Apel, apel. Jangan duit mumpet, weh. Bikut, weh. Eh, dah kena mati kat sini lah. ini nak main kena pan. Kenapa ada dah buat? Apa nak main? Kita lapar orang dah tu. Ha, lapar ah, orang. Ha, ni orang lah, ni. Ni apa head dua minit dah tu. <laughs> Nampak dia cakap dia akan dia dia akan layer tu. Tapi kau kau cakap lagi kau. Orang tua kata tiga kali tiga kali ayun dia. Tiga kali ah. Tiga kali ah, cakap hai. Dia gemuk sikit ah. Lagi sikit. Gemuk banyak lah dia. Ha. Kata tak ada. Boleh lu. Eh lu. Lu. Oh kena keluar pun dia terdelok penuh Tiga orang lain dekat tadi tu Penuh-penuh ah, Dia tengok ada apa Cak kan Ni Aduh Cak Tak nak cakap apa Tak nak makan lagi Dia belum cas lagi Tunggu jap Player Malaysia, player Malaysia. Ini ni player Malaysia. Ha? Ya, bawa ni, bawa ni. Ya, bawa ni, bawa ni. Ya, bawa ni, bawa ni. Ya, bawa ni, bawa ni. Ah, naik kereta sekali kalau ni. Rumah nak pergi sini ah. Ke? Oh, hamba kereta sekali di sana tu. Kereta kosong banyak eh. Jangan arus ah. Aku naik ni Honda, Honda. Honda. Tinggal atas sini eh? ah. Ha. <laughs> Amboi. Honda tinggal eh. Ya. Naik Honda. Siapa naik Honda? Tinggal sini. Ha. Ah, Jom. Okay, aku aku sunyi. Oh, parking. Oh, parking. Parking dah masuk banyak. tak eh? Tapi nak angin boleh touch tak apa. Lah. Ha? Jual sana. Jom. Jom. Fui steady ya Wan Dina. Ah. Steady. Hai tu tengok gambar aku sikit. Oh. Ni dah berisi balik. Raya, raya. Raya. Oh. Aduh. Ya. So, naik-naik buat. Jom. Siapa naik? Boleh aja. Jom, jom. Ada lagi tak? Weh, Apa naik ni ya? Lu naik ni semua. Ah, apa ambil barang? Ambil ya. barang. Tak apa balik aku hantar lah. Boleh lah. Aku duduk sini. Aku tu stay alam lah. Rumah mentoru. Oh. Sini. Stay alam rumah mana? Mentoru. Oh, mentah eh? kan? Ha. Tahu lah teman. Ni, kat sini belakang. Sini lah, seminit lah. Eh. Okay, oh. eh, kami dah sampai dah JSC Arena. First time eh terpah ni. Ha? Dah apek dah tu mari terpah. Tak lepas ha. Mama lepas. Reti tak reti ah. Ha? ej. Lepas. Lepas. Tadi ajak. Hei gila main badan ni mampu eh, mampu So, Syafiq macam mana? Weh, so, <laughs> target berapa? 16 kosong 16 kosong? Haa, target berapa, Adip? Tak hmm. menang. Tak target menang. Menang ah, menang. menang. Tak tahu berapa kosong ah. Ha, menang gol kekalahan ke menang tak tahu. ha, <laughs> Cik. Target berapa menang? Menang. Ha, menang berapa? Ha, sahabat kita nak 17 kosong. Ha, 17 kosong eh? <laughs> ah. sahabat kita. Ha, ha sahabat kita. Din. Ha? Target berapa? Macam saya 3-1 tu memang lantangan dah. Ha, 3 tengah. lantangan. Lebih itu depa kena ingat ah. <laughs> Betul dia dia kena kemal ah, betul ya kan. <laughs> Eh, Okey baju baju. Kan. Okey baju dah ready tinggal Wan ambil ya. Tapi sekarang hujan. Ha. So kita tak tahu lah Syuk eh Kalau hujan berapa Target menang Kalau hujan tadi Hujan kami nak balik ya Hujan nak balik ya <laughs> Weh Kalau hujan berapa menang Ha Jangan tak minta banyak lah, tiga kosong lah Tiga kosong lah Hei, kalau hujan target berapa menang? Kalau hujan, kita ambil sikit je lah ha. Apa kita sudah. pakai sini, balik dah pakai <laughs> dah Lah, kalau hujan, target berapa menang? Ha? Tak tahu lah. Nampak lah. Okey. Hujan tidur. Hujan tak kira berapa ah, ya, Tiga kosong. Tiga kosong. Pati. Hujan, hujan tak kira berapa menang? Hujan kita akan menang tiga kosong. Tiga kosong. Eh? Kita. amek. Wah, wow, hujan ni tidur tau. <laughs> Bukan pemain bola kan? Bola, orang tidur. <laughs>

angkat lah pula Pasal Referee Referee Referee Referee, referee Referee, referee Test, test, test Test, test ha, Dengar, dengar Test, test Dengar, dengar Okay, so Alright, alright kita sakit hang hang urus lah macam mana ni. Ha Tak kami aku nak solat dulu, kena nak solat dulu. Jom ah, solat dulu. Ah. Apa bukan dah dua mak. Haji, jimat ke jamak? Ha. Pepe, jimat ke jamak? Ha? Jimat ke jamak? Kita oh. boleh poleh. Boleh apa mai? Boleh <laughs> poleh tak? Boleh poleh tak oi? Ha? Mana ada poleh? Boleh boleh tak ada. Ada seorang ah. Oh, Fari, Fari, Fari. Ha lupa. Eh, dok ni, jadi duduk poleh dah ni. Dewa, dewa, dewa. Aduh. Tu kuat. Sembilan, sembilan. Paling lewat sembilan, paling lewat. Saya eh, kita, lepas tu kena ambil satu ayak. Jom. Oh. Ambil satu ayak. Kita duduk sana. Kita duduk sana. Kita main kat sini. Tapi lagi kita duduk situ lah. Lagi kita ketinggian semua ah, kat situ. Tu ada. Ah, Salah. Wuih. Kim foto ah. Boleh beli aja. Ha. Ah. Eh, ni roti beli, roti. Ah, ni ni roti beli. Lagi ni. Lagi ni dah. Dapat sana. Oh, dah. Lah, bawa semua barang. Main kat sana. Pakai rasa oi, eh, pakai rasa dah siap. Kita standby kat sana. Okey. Dekat ini ambil bawah positif. <laughs> Ah, boleh. Kita fly ah malam ni keeper, keeper kita fly ni. Balah balah. Balah kita. Ni zero. Balah kiri ha? dua. Ha? Kiri tak lepas orang. Kan oh. kan kosong kan? Kosong kan? Kan janji kosong kan? Kan janji kami kosong. Oi, balah dia kan? jeritlah. Terkoh lipo eh buat cerita. Ha. Kau ni kali biang ah dia lepiak bukan dekat cakap kan. Baik, mana beg lah terus masuk terus. Lah. Eh, maki lah, maki. Kau maki lah. Lega lah, padang tak apa. Cik, depan gelap tak apa. <laughs> ha, ha. Siapa tak semayang ni? Dia, dia cari atas tak ni. <laughs> Okey, jom. So, kita pi kat sana. Main kat sana. Ah, itu saja. Menang ni baru nak lawan. Okey, ni striker kita berapa kita target? kata lima kan 5 je 5 je 5 je 5 eh? je 5 ok lah ya? betul lah hat-trick kena main ni ya? confirm lah hat-trick ya <laughs> ok bye ok so lagi ah, lah. so Amek berapa eh tadi handa handa ah, handa siapa lagi dah tadi Kuat lah Tak mau Haa ah, boleh lah boleh lah Haa Berapa? Kat mana? Target berapa menang? Kita menang? Kita menang lah. satu dah lah. Satu dah. Kita menang, kita menang. Kusi ceria satu lah, kang. <laughs> Lah, bola sah, tambah bola sah. <laughs> Ini ada lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Ajak aku tu lah. Boleh lah. Azab boleh. Boleh, boleh, boleh. Sempat tu. Betul, Muat ke tak? Muat. Okay. Boleh. So, lagi siapa lagi? Apa orang? Yang aku tu. Yeah. Bỏ coi ada bersih eh. Ui. Ha bersih lah pokok saya. Ui ready tembak dia datang dah. Siapa, siapa injek? Ha kita ada kata. Siapa injek jalan main tepi ah tak tengah. <laughs> tak ada masa jalan nak angkat. <laughs> tak ada masa nak angkat kan. Oi goyang tak Adin? Tak goyang ni. Eh? Tak apa. Bergoyang weh. <laughs> Kaki kaki kaki kaki. Mamak leh mak aku Cik, steady je cik Tuan Kiri, kiri Uh. Hai. Hai, baju ni ya? Nak tangkap baju bekas sekali ya? Eh? Ha, oh, nak tangkap. Yo. Ngajam ah. Memang aku punya shot ni semua ni. Memang shot aku tahu. Cewek, cewek. Cinta tak payah, maaf. Cewek. Wei, macam mana?

Nak bagi settle dulu. Sekejap. Yang ni belakang sikit. Dua, dua orang ni. Rotate, rotate. Kita, kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Kita. Ah, Ini okey. Bola tengah, bola tengah. Bola tengah. Ah, bola sikit. Alright. Okey. Tanya je lah. Tanya ni. Tak nak main bola. Okey, sembang. Satu, dua, tiga. Sekejap tengok dulu. Okey. Satu, dua, tiga. Dan juga freestyle skate. Satu lagi misal. Pasti, pasti, pasti. Hah? Oh, pasti, pasti, eleven, pasti eleven. Pasti eleven, ya. Kita tetap. Omak, omak. Kita pegang ni, Eli. Thank you, thank you. Terbaik. So, first eleven kita try tengok. Tak apa, masuk, masuk. Eh, bawa, bawa, bawa. Kita ha. belakang pun, kata. Kita belakang, kita belakang. Kita <laughs> dapatkan ni, ya.

Siapa agak keluar lo? Minta keluar. Aku lah. Kita tengok. Aku dah nampak sidik. Sidik lah? Ya? Oh, Okey. Faris. Apa dia? Dalam banyak-banyak ni. Apa ni? Siapa keluar tu tadi? Bashir tak mungkin. Bashir tak mungkin. Positif tu. The lane <laughs> tu kena cek urine tu. Kena cek urine lane tu. Ha, siapa agak agak? Tak apa. Ish. Mio. Mio. Oi, <laughs> tiga orang Mio. Okey. Dalam banyak-banyak ni. Wait, so, kita. Siapa keluar tu? Mak ah. Syafiq Hashim Syafiq Hashim lah lu Banyak tunduk eh Okay Muad Dalam banyak-banyak Kita tanya ni Fail level ni Siapa hang agak keluar lu Pada pendapat saya Sekejap Nah Saya rasa Saya rasa Mio Mio Empat Mio Mio power lah Han Ui Mio kena Ubah-ubah Mio power ke ha. Mio aku UI UI UI UI awak relax ke UI lah oh gender gila betul oh gila Mio 3 3 poin dia kata Mio kelak awal so kita tengok siapa so kalau tanya Yasin lah siapa dia siapa kelak awal aku rasa tim apa aku tim apa aku tim apa aku tim apa pala usuk pala usuk nak tukar buka mana faham eh wala wala wala buka buka buka buka buka Aduh. Apa tu buat terlalu Oi, buat gelang. Lah? Oh, ambil bawah. Okey. So kita kena tengok sampai dia ni ah. Mana bola kita? boleh kita buat spare mana? Oh tu. Okey. Ada ah. Aku nak pakai kaki Okey. So kita pi usia sikit pihak lawan. Ni ah, saja-sajalah kacau. Tengok depa. Free kick diambil oleh Mio. Shoot Mio, shoot, shoot. Fu, ada one. <laughs> Mio yang semangat. Mio yang semangat ya, Mio. Mia bubuh je ya, Mia. Jangan simpan simpan. Wai wai, tadi Mia testing. Lawa lawa lawa lawa. boleh. Acik apa keluarnya tu? ¡Hala! Eh. Lama tak nampak tu Macam mana kita nak semua tewa Weh, Sin Macam mana kita nak semua tewa Kita <laughs> semua dah penang Masalah dia pun ni pun penang ni Dia <laughs> nak tukar O sea, o sea, o sea. Amen, amen, amen, amen. Oh, lawa dia lah. Baling. Dia jangan baling ni eh, ni. Kena sepak lah. tangga tangga sepak atas ha? ni ni Beracir lah. Betul-betul tak mati ya Allah Mio oh, Atas Tembok lah Tembok lah Haa ok apa Mek mek mek mek mek mek mek Tu lah Ui Ui Shoot je Shoot je Remy, Remy. Oi, relax. Aje. Bahaya. Ha, dunia. Ha, kita ada assistant. Nak ganti Kim, Kim, Kim dia ada. Alhamdulillah kita ada orang macam ni. Shoot, ada wadi kita ada. <laughs> kita ada ada wadi. Oh, oi. Wow! Eh lah. dia. Angkat, angkat. Wei, tolonglah. Ah, okey lah tu. Ui. Kacau pala dia orang tengok ni dia bertanya kita tengok. Wei. Aku tengok, aku teka orang pertama keluar adalah Aku betul. Apa? Aku betul. Aku dah agak dah. Aku dah tengok dia memang sat. aku keluar. aku dah agak. Penat dengar Wimia Dayak. <laughs> Jadi bi. Aduh, buat duduk ke

Lepas 40 Baru, baru, baru 10 minit Serius 10 minit? Baru 10 minit Oh, teruk Sekejap kita tembak leh Okay, Okey, Haa ah. Eh, cik Eh, aku pusing kan lah Buat apa? Aku tukar siapa kasih Kanan Defend kanan Kalau kalau tak nak pedat, tak air ke depan Duduk kat line lah ah? eh. Tengah, tengah ke bawah eh? Tengah ke bawah, alright kalau kau dapat bola kat sampai tengah kan? Ha. stop kopa je. Cari air air ke cari Aceh. Cari air ke eh. Alright. Oi, Mio. Oh. Nak tahu tadi nanti aku tengoklah video. Ha? Ada oi. Depa salah sangka hang. <laughs> Ni omak ai, eh. omak salah sangka. Okay. saya <laughs> tahu kami teka ni siapa keluar dulu. Dia. Ha, teh dia. Teh. Bodoh. Bodoh. Ni, apa nampak pula ni? Abang pergi belah kiri ni. Belah kiri ni banyak dah punya. Ni tak nampak. Tapi dia sebelah sini kan. Bola air air takung. Kau dah tepi dua-dua tepi tu. Kau. Dia turun dia turun jadi dia dalam situ sekarang ni. Wah, jangan lelah lelah. Tak leh ah. Ya, sini ni. Kalau bak boleh. boleh. Tak boleh. Tapi tak kalau kalau tak rasa tak apa. Hang penat minta tolong aku kalau tadi aku pergi terus boleh. With Zubek pun bahaya orang With Zubek Bahaya Aku tadi Kau dah bukti kau badan besar yang baik Aku Memang undi kau memang duduk lama kat sini Mio is back Mio is back Semua boleh main Cuma game ni tak enti sebab bola lekat Bola lekat Bola lekat Lepas tu dia bola lekat Tadi tadi macam tadi jadi Mio Bola lekat Tiga orang main tau Mana Why? Mana why? Why? Why? <laughs> Tadi siapa lagi? Ah? Ha, ha, ha, Aceh tadi yang ambil ke Aceh? Tadi kena tiang dia, kena tiang. Aceh, kena tiang dia. Dui, Ziki ni. Ha. Nampak aku tak dengar terus. Oh, aku sepok. Bahaya, apa tengok. tengok. Ada hang, nasib baik. Okey dah. Ha, ambil eh, video aku save Ambil. Eh, tak pasti ya? Tak ambil, tak jangan main dah. No. Ada, ada, ada, ada. Aku pastikan ada. Bintok air ni, hantar nenek borang boh. Eh, nampak nitik kau. Aku suka ambil. Tiga hal. Tiga. Tiga. Lagi dua lagi, lagi dua hal weh. Masuk lah. Oh, okey. Ya, weh, tapi ganti baru lah. Weh. tapi tapi ganti baru lah. Weh, tapi ulan. Aku itu. Apa sambut ni? Aceh, Aceh sambut cross aku. Dah depan gua lah. Buat apa? Yang mata. Nak patah balik. Ah, penat. Faham, faham. Kan? jam jam bagi lock je lock kotak peti. Jangan jangan bagi jam dalam kotak peti. Kita deal. Bro mak bagus, power mak. Kita deal nombor 3 siapa keluar. Nombor 3 siapa keluar. Okey, okey. Saya siapa masuk? Tempat sini. Habis. Okay. Tepo ni agak keluar tapi hang tak keluar ni. Gila tadi. Ha ha, ha amin tu amin tu. Amin tu. Gila tu. Ha? Tak try tak leh tak jauh ah. Tak apa eh, buat aku DM. Tadi tengok luar jergah kan, eh? sangat ni. Apa? Apa benar aku? Bohong ah. Masih kena ah. Tadi nak kena si kandak lah 5 minit sebelum game. Ada <laughs> siapa kanan? Benar aku tengok apa minit Kanan tadi. Tak cia, ada tak cia. Tadi tak kena atik. Ah, Syafi. Ha ah, ni Syafi, Syafi. Ha ah, Syafi. Syafi. Syafi balik. Syafi aku. Syafi tukang aku. Ha. Atau boleh atau dengan ni? Main dua eh. Main kat tengah eh. eh? Mudah dah. Terima kasih. Salah. Jom masuk masuk. Okey sekali lagi, sekali sekali sekali. Risau aku. Okey okey okey okey. Cuba cuba cuba cuba. Okey, bye. Sana. Eh sini lah. Aduh. Oh, cepat, cepat, cepat, cepat, lah. cepat. Jadi keeper ah. Pala, pala ramai tak? Tapi rest. Nanti saya. Pala main ah. Ganti bomba, ganti bomba. Ini lagu ini. Pe pe. Ganti eh, aku. Mati mati masuk balik. Okey. Tukar tukar. Ready. Sini, sini. Adik, adik, adik. Adik, adik, adik. Adik, adik, adik. Adik, adik, adik. Adik, adik, adik. Satu. Cuma, cuma, cuma. Jom. Ah, Kau baju, cantik. Kau cakap apa? Kau cakap apa? Satu ha. hati, maturi. Okey. pergi bola badan. Satu ate. Sana bateria. Tak sana bateria, sana lain. Depa eh, mati lain. Sudah sudah sudah sudah. Sudah sudah eh, Bawa bawa barang, barang barang baik, barang baik. Barang baik. Pi masuk ni. Defend ah. Tak ada defend ah, defend ah. Defend apa?

Lepih tu, biar relax tu, biar kita tunggu Tunggu ambil tak bawa tu Awal-awal tadi ambil dah Oh, merah? Haa, dia pun ambil sama awal Boleh pakai kaku, boleh Aku hantar dia je Okey, boleh boleh boleh boleh. Aku tak pakai baju. Last last last. Oh, okey okey sekali sekali. Boleh mau jadi kali ni weh. Eh. Wan. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Jom, jom, jom. Aku tak pakai baju lah, weh. Hai. Hai. Okay, hold on. Okay. Habis-habisan. Lah, okay, last, last. Last, last, last. Okay, okay. Satu hati. Mari. Woo. Oh, ya, mari. Sampai mana, Allah. Woo. HD, HD. Apa pula, apa pula, apa pula. Oi, takbir tak ada. Apa orang nak kena eh? spray kaki kan? Saya amat berpuas hati dengan prestasi saya. <laughs> Boleh lari lagi. Boleh lari lagi ya. Doktor sana doktor. Eh. Ah. Oh, tapi penat tapi puas hati ya. Puas hati ya. Dapat jumpa semua. Dapat jumpa semua. Okey, boleh ah save satu. Boleh save satu ah. Jadi aku ah. nampak depan mata. Mati <laughs> macam mana mati? Alhamdulillah okey. Okay. Kenapa kita kalah 2-0 tapi kita kalah dengan Mama Menang, Menang menang. Menang. menang. menang. menang. menang. menang. Okey. Bodoh kau baik ekor tau. Bodoh kan. Ucah, ucah. Ucah. Aduh. Ini aje. Bujang bujang. Ya, bujang bergelar dah. Ha, bila dah? Bulan 9 pula, Perlis, Perlis atau Penang. Tengoklah apa baik aku bang. Ha? Ah, pinang tu aku dah fikir pinang tu boleh tengok macam mana. Bulan 8 dah rehat. Ah rehat okey. Bulan 8 dah rehat, rehat. bulan 9 lah. Eh, oh, eh. eh, kalau nakib tengok video ni tolong turun nakib. Nakib. Nakib. Ha. Zafran Bashashashi. Dua ha. hmm. kali Jiwan, Jiwan. Jiwan, Jiwan, Jiwan duk bucung ah, tak mai. Eh, tak tak turun duit Jiwan. Hai. Kak ah Johor. Tu. Kan. Ha. Koi mau boleh turun. Macam nah. Nek. game pendang ni. Ui. Next time, next time. Next time ah. Kambek kita kambek. Ni striker kita tak turun ni injet. Macam nah. Ui, baik ah game. <laughs> Mak, macam mana mak? Kalah tipis. Kalah tipis lah, 2-0. Kalah tipis. Macam mana? Sebab padang basah. Padang basah. Padang okay. basah. Pincang kekalahan kita sebab kita banyak sepak bola tapi. Hmm, Pak Koidak masuk lah tadi tengok aku cross tadi. Kan, aku cross tadi patutnya masuk kan? Kan? Lecah, lecah. Kepala. Macam mana? Ni, ni man of the match ni. Man of the match. terbaik lah. Eh, konten lah. Kita kena buat konten. Ya, tak pergi cial langsung. Ni muka ni Remy lari, kata tak mau lari. Mana? Mana boleh lari? Aku tak main pun. <laughs> Masih boleh lari mai, <laughs> Dah janji lah group nak mau lari kan. Tu pun kita gagah kan. <laughs> Kalau tidak tak mau lari. Tak mengesot kan? Jom, jom. Alright, jumpa lagi. Next, next game Allah. Jom jom jom. Mama mama ramai bisro. Jom jom jom. So macam last buah-buah penutup. Kita repeat ah bro. Mula mula sembilan lah. Bulan sembilan, kat mana? Perlis atau Penang? Oh, memang kita pergi. Ha, pergi lah. memang kita pergi. Kita tuan. Okay. okay, buat sahabat-sahabat yang tengah menonton video ni saya selaku punca lah. <laughs> Last man yang yang yang menyebabkan kekalahan tim. Minta maaf kawan-kawan. Saya tak biasa last man lah. Okay, minta maaf. Uh. Ah. Okay, bang. Kenapa belum main sini? <laughs> Di mana di mana? Seratus seratus. Tui. Kapten si mama oh. Mama. Saya sana kapten. Alhamdulillah dua kosong ke. Tapi tak ada injet yang serius. Cuma kita jumpa kat Penang nanti. Okay. Tak boleh. Tak tahu lagi. Penang ke Pier Pleh. Okay. Pastikan fitness jaga. Okey, Jangan tukar terlalu cepat. <laughs> Okey Azam. Selaku midfield yang punching kali. Okay. Okey, kita menang 5-0 ni eh. Ah, Kata ada Dapat skor 3 je eh, lah. Tapi macam okey lah kan. <laughs> Barai eh, lah. Barai. Ah. Lah, first game. First game sekali kan. Next time, Next time, next time. Next game. Next game, kita menang. Uh, macam tu lah kita menang lah. Gitu lah. <laughs> tak tahu cakap apa lah. <laughs> okey, Tik Pe. Sebagai orang yang pertama keluar. Malu weh Janganlah kita tak fit Janganlah Tapi <laughs> okey lah 15 minit main kan ha, Jadi ha, ya, Jadi kan. Eh, tu Kau okey lah senang kan Lari-lari kita, kita repeat second game Kita, kita akan main Kita main penuh kan Main penuh kan Kita main penuh Macam ni lah Main ya. penuh apa? Tengok, cuba lagi. Lepas ni keluar tu boleh tu. Cuba lagi. Tapi depa pun tak power. Tak ha. <laughs> <laughs> kau. boleh skor. Ha. Ha, segak ah okey. Kau kita okey ya. kita okey punca mio aja. Mio keluar. Mio ada foto keluar. Ha. Punca mio keluar bukan ha. punca. Bukan punca Rashid. Tak punca Rashid. Punca Rashid. Mana? Ayah. Mio, jom kita kat baju Aduh, okey. So, so pada tengok dah. Macam inilah kami main bola padang dengan Gen 40. Woo! Puas hati lah. Puas hati main kali ni. Lari-lari-lari cuma itulah. Aku dah share dalam grup lah. So insyaAllah bulan 8 kot Eh bulan 9 pula next game kat Perlis ataupun Penang Kita tengok dulu macam mana And then Itulah macam biasa sebab kita tak Kemenangan tertangguh lah Ni orang kata kemenangan tertangguh lah Dia bukan kalah, dia bukan totally kalah Okay lah jom nak pergi minum lah lapar Okay itu saya kot daripada kami Kita jumpa lagi di video akan datang Bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh